siz bilgan, siz sevgan va siz ardoqlagan san'at O'zbekistonda xizmat qilib kelayotgan o'sha mashhur Sardor Mamadaliyev to'yda urushib ketgan, janjallashib ketgan va albatta bu narsani sen bilan Toshkentda gaplashaman degan gapni aytib, yopdi-yopdi qilgan. Va albatta bu on keldi, Toshkentda hammasini hal qilishdi. Albatta video rolik isbotlari bilan bor. videoda qolishingizni tavsiya qilaman. Aziz vatandoshlar, buni hamma ko'rishligi uchun ayniqsa hozir bu videoda pastga kommentariyga o'zingizni fikringizni Sardor Mamadaliyevga yozasiz va o'sha xabaringizni aynan o'zlari o'qishligi uchun bu video tarqalishi kerak. Ko'proq ko'rilishi kerak. Bu narsani yagona yo'llaridan biri bu videoda albatta tarqatish va asosiy yagona yo'li like bosish. O'ylamanglar, like bossam bu boyib ketib qolyapti yoki like bilan bular e, mazza qilib yash yo'q yo'q, unaqa narsa yo'q. Prosta videomiz kengroq tarqaladi. Alloh rozi bo'lsin videoda Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy va siz aynan onda ha sevgan, siz bilgan, ba'zida siz so'kkan Maksimadiev kanali. Aziz vatandoshlar, shu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bilasizlar, bu kanalim yangi, juda ham juda ham yordamga muhtoj. E, o'shaning uchun iltimos, yaxshilikni katta kichigi bo'lmaydi. Yaxshilik faqatgina savob bilan teng va yaxshi insonlarni faqat yaxshi fikrlar bilan eslaymiz. O'shaning uchun iltimos, 1 minut bo'lsa ham ichinglarni qora qilmasdan bu videoga, ya'ni bu kanalga shuni obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Alloh rozi bo'lsin. Pastda obuna tugmasi bor. Kattakon rahmat. Juda ham xursandman obuna bo'lganlarga. Juda ham xursandman obuna bo'lganlardan. Aziz vatandoshlar, demak, mavzuga o'tamiz. Marhamat. E, menimcha ko'rganlar bo'ldi, bilganlar bo'ldi. E, Qashqadaryoda Sardor Mamadaliyev o'sha qo'shiq aytib turgan paytda bir polvon aka kelib ichib olib, rasa o'zini ko'rsatdi. Ochiqcha gapiradigan bo'lsam, o'sha videoni ko'rib juda ham asabim buzildi. Sababi seni olding, men san'atkorni maqtash emas hozir gapim. Seni umuman shahringa, seni uyingga uzoqdan mehmon bo'lib kelyapti-da, sen o'zingcha ichib olib, 100 e, 100 gram, 200 gram urib olib, polvonlik qilib, e, ja izdivatsa qilyapti. Agar o'zimda yakka-mayka tursa, Sardor aka bitta tursa ham o'lib qoladi. Prosta mahalladagilarga ishonib una qilish kerak emas. Menimcha bu e, u ko'chada haligi polvonlikni naborot minus tarafga tortadi. Shunaqa polvon bolalar bor, shunaqa ko'chadan ko'rgan insonlar bor. Naborot bu mehmon kelsa, faqat mashinada turadi. Ya'ni Bilmadim. Ochiqchasi xoslarga o'sha videodan qisqacha lavha qo'yib beraman, o'zingizlar ko'ringlar va albatta fikringizni Sardor akaga bo'ladim, bu bolaga bo'ladim yoki umuman qilib yozib qoldirishinglar mumkin. Marhamat. Sinov, ustoz qilmayapti, qo'shni zatingni. Men sizga yo'q, qo'shni bu. qo'y, Ha, Fozil aka. Ha, Fozil aka. ismingiz nima edi mirod aka qo'lingizni olsang mayli keling endi yo'q yo'q bu yoqqa keling keling kuyov birga tabriklasak bo'ladimi siz bilan bo'ldi keling biz do'st gapim yo'q sizga pul qistiryapman nikkelinga olding borib qo'shiq ayting dedingiz qo'shiq ayting bo'ldi rahmat bitta qarsak chalaylik rahmat siz bilan ham ko'p ko'rishamiz inshaalloh kelin kuyovlarga baxt menimcha menga o'xshab asabi buzilganlar ham bo'ldi ya'ni nimaga buni qildi nimaga kerak Xullas, ko'p o'tmasdan turib Sardor akani oldiga keldi. Malades Mart aka e, shu tarafini yaxshi ko'rdim. E, tan olib, uzr so'rab yoniga keldi. Haqiqatan e, moschilikda shu narsa bo'ldi deb. Shu taraf albatta bu insonga nisbatan respekt. Chunki ba'zi birlar e deb yurgan bo'lardi o'sha paytda. Balki Sardor aka olib keltirdi, tanish bilish qilib boshqa qilib, balki o'zi uzr so'rab, xullas, video tarqagandan keyin kelgan. Hozir u video lavha ham bor. Marhamat birgalikda tomosha qilamiz. assalomu alaykum azizlar hammalarga xayrli kun bugun studiyamizga ajoyib mehmon tashrif buyurgan ismlari eral aka marhamat eral aka xush kelibsiz rahmat aka zo'r zo'r aka qashqadaryo tinchmi zo'r aka hammasi zo'r o'zi zo'rmi butun dunyoga mashhur bo'lib ketdingiz siz ham shunday shunday shunday endi kayfchilikda bo'ladida endi aka bir aka ukamiz u olgan kelgan ekanlar nima deydi man o'zi to'g'risi gap qashqadaryoni ham hurmat qilaman qashqadaryo ahlini endi o'sha kuni shunaqa holat bo'lib qoldi endi izohsizda nima bo'ldi o'zi o'sha kuni nima endi kayfchilikda endi aka ukamiz kayfchilikda bo'libdi endi muxlislar xafa bo'lmaysizlar ukamizdan kayfchilikda bo'libdi endi brat mayli o'zi man e, mandan yoshlar ko'pda ekan e, shunchalik kelibsiz gap so'z yo'q lekin bizni qashqadaryoni nima deydi qashqadaryoda juda ham akalarimiz ko'p qashqadaryo xalqimizni hurmat qilamiz endi siz bilan shuni holat bo'lib qoldi biz hozir aka uka bo'lib oldik yaxshi yaxshi inson ekanlar o'zlari aytmoqchi bo'lganim o'sha <coughs> juda yam ko'p savollar keldi menga manga hech narsa qilmagan xudoga shukur hech qanaqa man deydi bir bir joyim shilinmagan ham lekin ozgina gap so'z o'tib qoldi brat bilan mayli biz kelishib oldik bundan buyog'i endi san'atkorlarga tashlamaysiz aka san'atkor o'zi birovni xonadoniga e, faqat yaxshi niyat bilan boradi san'atkor umuman man emas umuman любой san'atkor to'g'riligi shu bo'layotgan to'yingizga aslida kayfiyat berib bir pozitiv e, ruhiyat kiritish uchun boradi o'zi asli san'atkor так что shuning uchun keng zadarchi san'atkorlarni hurmat qilsangiz bizdan xursand bo'lamiz shunday shunday shunday ukamiz shunday shunda xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi endi bir kayibchilikda bu kayibchilikda bu qushga ham endi ozoru endi kayibchilik nima deydi bir shaytonlik bo'libdida man bu odamni trezni ko'rib to'g'risi tanimadim umuman boshqa odam ekanlar nima bo'lsa ham mayli alloh rozi bo'lsin hammamizdan shunday shunday aka uka bo'laylik bo'ldi ikkalamiz так что hech qanaqa ortiqcha gap so'z bo'lmasin shunaqa shunaqa ijodlarga rivoj hammasi zo'r bo'ladi ukam <laughs> Aziz vatandoshlar, nima bo'lganda ham sizlarni uylarga keladimi, mahallangizga keladimi, bir inson kelyaptimi, sizni hurmat qilib, siz ham hurmat qilishingiz kerak. Haligi tashqi ko'rinishida yuvosh, har doim qo'li ko'ksida bo'lishi mumkin, lekin siz u insonni qandayligini bilmaysiz. Haligi bu yuvosh shu xolagan gapimni gapirsam bo'ladi, xolagan ishimni qilsa, yo'q, qadam bilas, balki u yoshligida umuman ko'chada katta bo'lgan ko'cha bolasi, balki hozir ham ko'cha bolasi, lekin san'atda mana shunday. O'shaning uchun iloji boricha taligi bilmagan, ko'rmagan insoningizga polvonlik qilib, bilmagan insoningizga hurmatsizlik qilmang. Chunki nima deydi, qaytar dunyo bo'pti u insondan qaytmasa, обязательно boshqasidan qaytadi. O'shaning uchun bir-birimizni hurmat qilishimiz zarur va kerak. Sababi esingizda bo'lsa TikTokda bitta bola chiqdi-da, Samarqandliklarni so'kib tashladi. O'zi boshqa yerlik, i Samarqandliklar, Andijonliklar bitta bo'lib o'sha bolani narmanni kaltdan yedi o'sha bola. Videoda TikTokda tarqadi. Ya'ni nima keragi bor? Chiqib olib turib, maqtanib, polvonlik qilib, chunki zo'r inson yo'q, bilasizlar, zo'rdan zo'r har doim chiqqan haligi innami ish qilib, ketma urib yurgan Shunaqa zo'r kuchli solishadigan bolalarni ham ko'rganmiz endi hozircha maydalarib ketdik. No, e, demoqchiman, zo'r inson yo'q. Haqiqatdan aytaman. E, zo'rdan zo'r chiqadi. O'shaning uchun doim to'g'risini gapirgan va to'g'risini gapirishdan qo'rqmagan bloger sizlar bilan men Muhammad jomadiy bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat kattakan e'tibor uchun.